Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et moi très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer les jeux de Tonky Tom. le jeu de Tom de Tonky Tom Hero Dash, vers mon Tom 2. Et je vais vous montrer maintenant. Et on passe son premier jeu, c'est Tom Hero. Et on attend le chargement.

sock. Et on... Et on passe dans notre deuxième jeu, c'est Tom Ami. Tom, euh, Tom, Tom euh, Tom et ses amis, my talking Tom friends. C'est un nouveau appli. Il est en train de faire le vœu maintenant. va dormir. Oh. Oh, je... Ah. 1, 2, 3. Waouh Tricher, c'est bien. Ouais C'est pas drôle. Il doit pas... Il a, droit, il doit pas le droit de suivre. Haha 1, 2, 3, 4, 5. Quoi 6 mmh, J'étais presque. 1, 2, 3, 4, 5. Haha Ça, qu'est-ce que tu... Ça, qu'est-ce que... Ça, qu'est-ce que j'appelle gagner 1, 2, mais, mais le dieu a fait pour pas monter. Quoi Moi. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre. Hey Un, deux, trois, quatre, cinq moi, toi aussi. Et eh, on a plein. Maintenant, j'ai plus envie de jouer. Hey, encore une annonce. C'est la fin du jeu. Eh. Et, eh, allez, on on va passer au troisième jeu, Donkey Gold Run. et on attend le chargement. Et on va faire moins de bruit. Cette musique est vraiment agréable. le film. Oh. Oh. On récupère celui qui était en train de voler. Oh, top pauvre. Et eh, bravo, j'ai raté. une dernière fois. Ok. Je vais rentrer au fond. Je vais encore une dernière fois. ça, c'est ça, c'est la dernière fois. Regarde Élément. Je <coughs> La voix de voilà, je j'aime. Une annonce vient fermer. On quitte le jeu. Et quatrième jeu, c'est Talking some Candy Run. Et on attend. non, c'est quoi ça C'est mon frère en train de péter. Et mon frère, à chaque fois, à chaque fois, il casse ma vidéo avec ses pieds. Ouais, donc une annonce. Je, vais ben alors continuer tous ces... Voilà. 51. Et voilà, ça c'est la fin. Et oui, on quitte. Et on passe à mon tome 2. <coughs> Excusez-moi. <coughs> Et... Et <coughs> voilà. Ouais. Et... Hop Raté C'est difficile. Ah. Oh, oh, voilà, bonsoir. Voilà, beau, beau, beau. hey Et voilà, on passe à les de l'espace. Voilà, ça c'est vraiment rare. C'est un erreur tout ça. Oh, oh non Regardez, il est tout ce grand serpent. Ah, moi, je, euh, je tue Oh, je croyais pas, ça c'est un nouveau jeu. Ça c'est un nouveau jeu. Tous les voyages. Action. Oh, gourmandise. Miam, miam. Quelle elle est délicieuse. Oh Waouh. Wow. Hmm. On va jouer. On va jouer cœur. ça c'est pas la fin. On évite Continue à jouer.